Nous arrivons maintenant à cette huitième vidéo. Pendant les sept précédentes, euh, j'ai dû vous donner l'impression de refuser l'obstacle, c'est-à-dire de temporiser vis-à-vis -vis de l'abord de sujets euh, aussi pointus que la relativité restreinte et la relativité générale. La raison, particulièrement pour la relativité restreinte, est que ces sujets marquent un petit peu la faillite du sens commun la faillite des images mentales. On n'est plus capable de se donner une représentation géométrique euh, facilement abordable qui permette de maîtriser ces sujets. Et ainsi, comme pour la mécanique quantique, la seule façon d'avoir réellement prise sur ces domaines, c'est ce que ma femme appelle les crottes de mouche, c'est-à-dire qu'on prend une feuille de papier et puis on met des tas de petits idéogrammes très compliqués, de petits zigouis et tout ça. Et ça, ça fonctionne. Seulement si je fais ça, je vais larguer 95% des internautes qui diront oh là là, ça y est, ça c'est pour les autres. Alors, pour euh, aborder quand même ces sujets, j'ai bien réfléchi et euh, j'ai pensé que la meilleure solution, c'était de garder toujours un lien étroit avec le réel, avec l'observable, avec l'expérience. Alors vous avez vu par exemple que la mécanique quantique abondait de phénomènes qui étaient totalement déconcertants, parfaitement absurdes, quoi, comme disait Feynman. J'ai donc cherché, euh, on pourrait dire dans notre vie de tous les jours, du moins dans la vie de tous les jours, dans les pays riches, quel est l'objet, le gadget qui met en œuvre euh, des concepts de relativité restreinte et des concepts de relativité générale. Et il les met en œuvre euh, de manière obligatoire, parce que si ça n'était pas le cas, ça ne marchait pas. Alors vous vous demandez quel est cet objet bizarre, et eh bien le voilà. Vous voyez, c'est un GPS. Et ce GPS, eh ben, euh, il faut absolument que la relativité restreinte et la relativité générale soient incluses dedans, sinon il ne marcherait pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour cela, nous allons nous placer sur une planète mythique qui soit identique à la Terre, mais où les hommes euh, n'aient pas inventé la relativité restreinte et la relativité générale. Euh, par exemple, la relativité restreinte, ça part une expérience faite par Michelson, euh, qui euh, s'est aperçu que la vitesse de la lumière était la même dans tous les sens et tous les jours de la semaine. Et la relativité générale, euh, c'est basé sur le fait que le péril de Mercure avançait de manière incompréhensible. Donc Einstein a construit toute cette théorie pour arriver à rendre compte de ces problèmes. Alors on va faire l'hypothèse que ça ne s'est pas fait et qu'on a quand même euh, inventé la mécanique quantique, on a quand même euh, développé l'électromagnétisme, on a développé la conquête spatiale, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où il n'y a pas de relativité, mais on sait quand même mettre des objets en orbite, on sait quand même faire des communications radioélectriques très sophistiquées, et un jour quelqu'un a une idée en disant pourquoi est-ce qu'on ne fabriquerait pas un Global Positional System un système avec 24 euh, satellites mis en orbite et euh, de telle façon que en interrogeant ces 24 satellites, on puisse connaître sa position euh, avec une précision du genre 5 à 15 mètres près, comme c'est le cas actuellement. Entendu, tout le monde trouve ça très intéressant, 10 milliards de dollars, tenez les voilà. Donc à ce moment-là, on conçoit ces satellites, on les équipe d'horloges. Et là encore, on a fait des progrès fantastiques. On a des horloges au césium qui ont une précision inimaginable. Elles bougent de quelques secondes par siècle. Et c'est pas tellement cher, donc on met des horloges au césium dans les, satellites. Il y en a quatre par, euh, par satellite. Il y a une trentaine de satellites en orbite en général. Euh, il en faut 24 pour couvrir tout le ciel et il en faut 2, 3, 4 pour arriver à, obtenir une position euh, assez bonne. Donc euh, les auteurs du projet présentent ça euh, aux financeurs, ça a l'air tout à fait raisonnable, on sait mettre les satellites en orbite précisément, on, est capable de recevoir des signaux radioélectriques extrêmement faibles, dont l'énergie est équivalente à ce que met une puce quand elle se gratte, par exemple, c'est à peu près ça. quoi. Donc tout ça, ça se met en route et Premièrement, il faut expliquer comment ça marche. Quel est le principe Vous avez tous vu euh, la foudre tomber dans la campagne avec cette lueur et euh, ça vous est souvent arrivé d'évaluer la distance à laquelle se trouvait cet éclair en mm, évaluant le temps qui s'écoule entre le moment où vous voyez la lumière et le moment où vous recevez le son. Ça vous donne une idée de la distance, parce que vous connaissez la vitesse du son de 340 mètres par seconde. Maintenant, imaginez une situation très particulière où vous seriez dans la nature et vous connaissez euh, l'endroit où vous tombez les, va tomber la foudre, sur trois clochers différents par exemple, et puis quelque chose fait que la foudre tombe en ces trois endroits exactement au même moment. Donc, lorsque euh, vous entendez, vous, percevez les trois lueurs simultanément, paf, et euh, vous mesurez les temps de propagation pour ces trois signaux. Et à ce moment-là, euh, ça vous permettra euh, de chiffrer la distance à laquelle vous vous trouvez vis-à-vis de ces trois sources. Et en faisant ce qu'on appelle la triangulation, eh bien, vous pourrez savoir où vous vous trouvez. C'est-à-dire si vous connaissez les coordonnées des trois clochers, vous direz, ben moi je suis là. Donc ça, c'est un peu le GPS à deux dimensions. Maintenant, euh, dans le GPS 3D, euh, eh vous avez les, satellites qui tournent en orbite autour de la Terre. Et puis, à un instant donné, vous pouvez euh, recevoir les signaux de euh, trois satellites. Il faut absolument qu'ils soient synchrones. Alors ça, c'est relativement facile. Ils ont tous les quatre le même système de quatre horloges au césium, extrêmement précis et ils envoient périodiquement des signaux. Alors des signaux qui sont euh, des signaux sous forme de bits avec des 0 et des 1, ce qui permet au récepteur d'identifier le satellite en question. Et non seulement on l'identifie, mais euh, on sait également quelle est sa position dans l'espace, parce que tout ça c'est cartographié. Je veux dire, le récepteur connaît la position des 24 satellites, et à ce moment-là, la seule chose qu'il a à traiter, c'est le temps de propagation des, signaux. Et c'est pour ça que quand vous mettez le GPS dans votre voiture, ça met un certain temps parce qu'il faut qu'il cherche euh, les bons satellites, qu'il euh, les reçoive, il sélectionne ce qu'il y a de mieux, tout ça. Euh, il réfléchit, ça lui prend un certain temps. Mais il y a une chose qui est absolument indispensable, c'est que les horloges des satellites et votre temps à vous à la surface de la Terre soit absolument synchrone. Or, ce n'est pas le cas. Et si ça n'est pas le cas, c'est la catastrophe. Euh, si on ne tient pas compte de ces effets relativistes, euh, le système des GPS dériverait de 36 euh, microsecondes par jour et il suffit de multiplier ça par la vitesse de la lumière pour voir quelle est l'erreur qu'on ferait à chaque fois euh, dans le positionnement. Eh bien, le premier jour, ce serait 11 km 4, et le deuxième jour, ce serait 22 km 8, etc. C'est cumulable. Donc, sans euh, ces corrections, le sixième GPS est strictement inutilisable. Hein. Au bout d'un an, euh, la dérive, ça fait 2000 km, ça ne va plus. Alors maintenant, on va reconstruire une histoire qui permettrait de comprendre euh, d'où ça vient et comment remédier à ce genre de choses. Voilà donc le premier épisode de ma méta-histoire, tout à fait plausible scientifiquement, à la différence que j'ai un peu chamboulé la chronologie. Je reprends donc ma méta-histoire, sur cette Terre où on suppose que, alors que les technologies spatiales et des radiocommunications sont développées, qu'on dispose d'horloges d'une précision fantastique, on a oublié d'inventer la relativité restreinte et la relativité générale. Donc, lorsque ce projet de GPS voit le jour, c'est une catastrophe. Euh, dès qu'on le met en place, euh, au bout de 10 minutes, il, se met à dériver. Au bout d'une journée, les erreurs atteignent 11,4 km. Deux jours, ça fait 22,8, etc. Ça se cumule. Donc on se retourne vers les, concepteurs en disant mais qu'est-ce qui se passe Donc ici, vous avez le bâtiment d'un laboratoire qui se trouve à Harvard en 1960. Et euh, deux chercheurs qui sont Pound et Repka euh, ont monté une expérience assez singulière. Ici, vous avez une photographie de M. Pound qui est au troisième étage en train de régler un appareil qui envoie des photons gamma vers le rez-de-chaussée. Euh, il discute avec M. Rebka au téléphone et là vous avez une photographie de M. Rebka qui réceptionne ces photons au rez-de-chaussée. Alors, vous savez peut-être que l'énergie d'un photon, c'est H nu, où nu est la fréquence. Une fréquence, c'est l'inverse d'un temps, donc c'est H sur taux, ou taux est la période qui est associée à cette émission. Et, euh, comment dire, Repka réceptionne les photons de M. Pound qui lui envoie du troisième étage. Il y a 22 mètres 60 de différence en hauteur. Et Repka constate que les photons que Pound lui envoie ont une énergie qui est 10 moins 15 fois supérieure à celle des photons qui seraient émis au rez-de-chaussée. Et à ce moment-là, deux chercheurs entrent en lice. Le premier, c'est un certain Albert Einstein, qui euh, a conçu une étrange théorie comme quoi l'univers est une hypersurface à quatre dimensions qui émerge, qui est une, dont la géométrie émerge d'une équation qu'il a inventée avec un certain monsieur Hilbert. Et puis le second personnage, eh c'est Karl Schwarzschild, qui est un Allemand et qui a trouvé une solution de cette équation. Et alors à ce moment-là, ben, tout ça, ça arrive entre les mains de M. Baun et M. Rebka. Et l'explication est assez déconcertante. Elle dit simplement que le temps s'écoule moins vite au rez-de-chaussée qu'au troisième étage. Quoi qu'il en soit, on estime qu'on a peut-être la solution du problème, il y a urgence. 10 euh, milliards de dollars pour mettre ce système GPS, tout le monde attend que ça fonctionne. Euh, on, a besoin du GPS pour euh, conduire ses automobiles, pour faire des tas de choses. Quoi. Donc on décide de remettre à plus tard le fait de comprendre pourquoi M. Einstein et M. Schwarzschild ont apporté cette solution tellement étrange. Ma foi, on utilise la formule de M. Schwarzschild pour calculer euh, la dérive qui aurait lieu à l'altitude à laquelle évoluent euh, les satellites, c'est-à-dire à 20 000 km de la surface de la Terre. On change le système en conséquence. Il y a donc 45 euh, microsecondes d'écart. Donc on programme les horloges des satellites de manière qu'elles soient décalées de 45 microsecondes pour compenser cette dérive due au fait qu'elles sont loin de la Terre mais ça fonctionne toujours pas. Avant, c'était une dérive de 11,4 km par jour. Maintenant, c'est 2 km. Alors, il y a les ingénieurs du système qui disent, écoutez, 2 km, c'est quand même mieux. Mais mieux, 2 km par jour. Lundi, 2 km. Mardi, 4. Mercredi, 6, etc. On s'en sort pas. Il faut trouver autre chose. Alors, deux chercheurs ont une nouvelle idée. Il s'agit de deux autres Américains qui s'appellent Affel et Keating. Ils disent, nous avons étudié la théorie de messieurs euh, Einstein et Schwarzschild, c'est fort intéressant, et finalement cette correction euh, qu'on vient de mettre en évidence, euh, selon le fait que le temps s'écoule moins vite au rez-de-chaussée que dans les étages, c'est la relativité générale. Et c'est dû à la présence de la masse. Plus on se rapproche de la masse de la Terre, plus ça freine le temps. Mais il existe un second facteur euh, qui correspond à la formule suivante. Il y a un ralentissement du temps quand on se déplace à une vitesse v. Alors je vous ai indiqué cette euh, formule parce qu'elle est mieux connue et le facteur avec le radical, c'est ce qu'on appelle la contraction de Lorentz. Donc autrement dit, lorsqu'on se déplace à une vitesse v, ça ralentit l'écoulement du temps avec ce facteur. Alors à Fell et Keating, euh, propose de faire une expérience. Tout le monde leur dit, mais ça va coûter une fortune, qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez déplacer quelque chose à vitesse relativiste euh, dans l'espace euh, euh, Il vous faut combien Oh, dit Affel, rien du tout. Avec, ah, écoutez, avec 10 000 dollars, on s'en sort. 10 000 dollars Comment c'est possible Oui, oui, il y a 7 800 dollars pour les billets. Les billets de quoi ben, Des billets d'avion. on va faire deux fois le tour du monde, une fois dans un sens, et puis une fois dans l'autre. Et le tournoi, pourquoi faire Alors, ah il nous faut quatre places. Euh, une place pour Raphaël, une place pour moi, et puis deux places pour euh, l'horloge euh, au césium, parce qu'elle est assez lourde, assez, assez imposante. Et qu'est-ce que vous allez faire Eh bien, on va faire le tour de la Terre dans le sens de rotation terrestre, et puis à contrario. Et normalement, on aurait constaté une différence entre cette horloge qu'on en mettra dans l'avion et puis une horloge césium témoin qui restera sur la Terre. Bon, alors euh, c'est vrai que 7800 euros de billets, plus les hôtels, etc., c'est pas très cher. Alors ils font cette mission sur ces avions de ligne. Là, vous avez une photo de l'époque. Euh, évidemment, euh, j'ai un petit peu chahuté la, la chronologie. Tout ça, ça se passe en 1971. Et dans cette photo qui était parlée dans le journal, vous voyez l'hôtesse et elle a tenu avec un petit sourire à mettre sa montre à l'heure parce que peu de gens croient vraiment à cette histoire de dérive temporelle. Mais ça se passe exactement comme le prévoyait la théorie de M. Einstein avec la formule de contraction temporelle qu'on a vue tout à l'heure. Donc effectivement, quand il y avait déplacement, une vitesse v, on avait un ralentissement du temps. Alors, euh, on tient compte de cette nouvelle dérive, on reprogramme les satellites et le GPS se met à marcher au petit poil avec une précision de 5 à 15 mètres tout le monde est content. Simplement, vous allez remarquer une chose, c'est que euh, on vous dira, oui, euh, quand les astronautes sont en orbite, ils vieillissent moins. Eh ben, c'est pas vrai. Les gens qui disent ça, ils n'ont pas réellement étudié la question. Effectivement, si vous regardez euh, le cas, par exemple, des GPS, parce qu'on recalcule euh, les dérives compte tenu de l'altitude et de la vitesse à laquelle se déplacent. Les stations se déplacent à 3 km seconde. Et au point de vue altitude, c'est 20 000 km. Mais à ce moment-là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que euh, la, relativité générale, parce que la relativité générale, vous l'avez sous vos fesses, C'est ça qui est rigolo. Alors, selon la relativité générale, lorsqu'on se rapproche d'une masse, ça a tendance à ralentir l'écoulement du temps. Donc, réfléchissons au sujet des satellites. Eux, ils sont en altitude, plus loin de la Terre, donc leur temps va s'écouler plus rapidement. Et effectivement, s'agissant des satellites GPS qui sont à 20 000 km d'altitude, il faut compter que par jour, leurs horloges vont compter un temps supplémentaire de 45 microsecondes. Elles vont tourner plus vite. Mais euh, il y a la correction liée à la vitesse de 3 km par seconde, la contraction de Lorentz. Et à ce moment-là, c'est un ralentissement. Et ce ralentissement, eh bien, il est de 7 microsecondes. Alors on voit une chose, c'est que l'effet de la relativité générale est supérieur à l'effet de la relativité restreinte. Ce qui fait qu'au total, eh bien, nos horloges, euh, elles vieillissent plus de 38 euh, microsecondes. Donc et si on met des astronautes en orbite, ils, auront exactement le même phénomène. Donc l'astronaute en orbite vieillira plus que celui qui est resté sur la Terre. J'ai choisi cet exemple euh, du GPS pour vous montrer que euh, les questions de relativité restreinte et de relativité générale joue à toutes les échelles et ici il n'est pas nécessaire de s'approcher d'une étoile à neutrons et de chercher quelques physiques de l'extrême pour voir ses effets se manifester. Là, j'ai sous les yeux un trièdre trirectangle avec trois axes perpendiculaires qui sont une représentation d'un espace à trois dimensions. Alors, qu'est-ce que c'est que la dimension d'un espace Eh bien, c'est le nombre de quantités qui suffisent pour déterminer la position d'un point. Alors, trois dimensions, ben, la longueur, la largeur, la hauteur. Et puis maintenant, ben, je peux enlever une dimension, euh, tac, j'arrive à un espace à deux dimensions, x, y. Donc c'est un plan, par exemple. Et euh, vous verrez qu'on va jouer euh, dans ce qui va suivre avec les dimensions. Là, on en enlève au départ, mais après, on en rajoutera on passe à 3, puis après à 4, puis après à 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Vous verrez que ça se passe très très bien. C'est pas du tout comme dans les théories des supercordes où ces pauvres malheureux débouchent sur 10 puissance 500 univers possibles là. Et <laughs> s'ils prennent mal. Alors, là, euh, on prend notre espace à deux dimensions et hop, on va lui enlever une dimension, on garde le minimum. Euh, une seule dimension d'espace. Euh, un espace à une dimension, bah, c'est une droite avec des points sur la droite. Il faut une quantité pour déterminer la position, le point considéré. Alors maintenant, on va transformer ça en espace-temps. On va rajouter la dimension temps. Clac Alors dimension temps, vous remarquerez une chose, et on s'en servira par la suite, c'est que le temps est perpendiculaire à l'espace. Là, il est perpendiculaire à une droite, mais après, on considérera qu'il est perpendiculaire à l'hypersurface à trois dimensions. Donc nous voilà avec euh, un espace-temps. On va commencer à jouer avec. Alors, euh, première chose, je mets un segment vertical. Qu'est-ce que ce segment vertical représente c'est une situation où on se situe en un point de cet espace unidimensionnel, et puis on ne bouge pas, et on laisse simplement le temps passer. Autrement dit, vous avez une image de l'immobilité. Ça, c'est un, diagramme qui représente l'immobilité j'introduis un petit peu de vitesse. J'ai choisi euh, une échelle telle que ceci corresponde à 100 000 km par seconde. Pourquoi 100 000 km par seconde Parce que pendant euh, cet intervalle d'espace x, je le parcours pendant un intervalle de temps t. Et la vitesse, eh ben, c'est x sur t, c'est la position divisée par le temps. 100 000 km par seconde. Passons à un mouvement plus rapide. Tac. Ici, euh, cette euh, longueur x, je l'ai parcourue pendant un temps t plus court. J'ai une vitesse x sur t qui atteint 250 000 km par seconde. Alors vous voyez où je vais en venir là. Effectivement, on passe à cet intervalle où la vitesse est de 300 000 km par seconde. C'est la vitesse de la lumière. Donc, euh, vous devez vous poser la question, mais à partir de quelle époque est-ce qu'on a commencé à avoir des, une idée sur la, valeur de cette vitesse. Et eh bien très tôt, au XVIIe siècle, c'est ce monsieur Ole Römer, qui était astronome, qui travaillait d'ailleurs à l'époque à l'Observatoire de Paris. Et lui, il a évalué cette vitesse à 225 000 km par seconde. Alors comment est-ce qu'il s'y est pris Eh bien, Jupiter, c'est un astre qui se trouve à une petite heure-lumière de chez nous. Et euh, il y a des satellites qui tournent autour. Et ces satellites, eh bien, euh, s'il y avait une, transmission instantanée de la lumière, euh, il n'y aurait aucun problème, on les verrait disparaître, réapparaître. Et Romer remarque que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Euh, il chiffre exactement l'aberration de disparition-apparition des satellites, c'est comme ça qu'il calcule sa vitesse. En 1725, James Bradley, qui est directeur de l'observatoire de Greenwich en Angleterre, refait euh, une manip similaire et obtient une vitesse déjà plus précise. Lui, il atteint 308 000 km par seconde. Ici, on a une belle photo, puisqu'on est en 1850, euh, de M. Hippolyte Fizeau. Et lui, il obtient 299 774 km par seconde là, ça commence à correspondre aux précisions actuelles. Et lui, il ne fait pas ça en observant euh, les satellites de Jupiter. Euh, il a un dispositif mécanique avec une roue dentée qui tourne à très grande vitesse et clac, il arrive à couper le faisceau lumineux, ce qui lui permet de euh, mesurer cette vitesse. Bon, laissons tomber cet aspect historique. Euh, ici, nous sommes dans, une fiction, puisque là, j'ai le droit d'aller à toutes les vitesses que je peux envisager. Donc, je raccourcis le temps pendant lequel je fabrique, je parcours cette distance x, tac, et là, je suis à 800 000 km s Au diable, avarice, on vous raccourcit le temps, 5 millions de km par seconde. Et c'est là que vous, voyez sur, sur ce diagramme euh, un mouvement particulier qui correspond à ce moment-là à un segment horizontal, ce qui veut dire que je parcours un intervalle d'espace x pendant un temps nul. Donc à ce moment-là, ma vitesse x sur t, c'est l'infini. Donc vous voyez à ce moment-là euh, la faillite de cette vision galiléenne du monde dans lequel on est libre de choisir son espace, son temps et d'avoir toutes les vitesses qu'on veut. Non, non. Donc euh, là, euh, ce schéma nous enferme dans cette infinitude de la vitesse. Il va falloir trouver quelque chose pour être plus proche de la réalité